カレーラーメンだからカレーラーメンかカレーラーメンカカレーラーメンはい初めてですよ本気のカレーは麺にもうまいハウスからカレーうどんカレーラーメン新発売ハウスカレーラーメンラーメン感が足りないみたいですラーメン感じゃあ食べてからほうハウスカレーラーメンうまいうどんも ラーメン感が足りないみたいですラーメン感じゃあ食べてからほうハウスカレーラーメンうまいうどんもで冬のうどんはカレーうどんが違うが違うそうさハウスのカレーうどんが違うが違うガスも違うハウスのカレーうどんうどんラーメンも